Naszym zdaniem e, przedsiębiorców e, są rozwiązania, które również spowodują, że wyeliminowane zostaną firmy skrzynki, no, bynajmniej ich działalność zostanie ograniczona. E, w pewnym sensie jest pewien wprowadzony porządek i pewien ład. E, mamy nadzieję, że będziemy mogli, będzie łatwiej nam interpretować e, niektóre zapisy. Oczywiście zobaczymy, jakie będzie to miało przełożenie i jak e, to będzie wyglądało po implementacji. Natomiast no, pewne ograniczenia były potrzebne, ale, ale nie drastyczne ograniczenia, które ograniczyłyby delegowanie.